Der Koala. Was für ein possierliches Kerlchen. Unglaublich süß, aber auch unglaublich langsam. Hm? Was ist das? Da schau einer an ist er aber gut drauf. Max Schoko-Cola, schoko cola schoko cola schafft Kraft, macht munter.